saluton carai kai bonan comenzon de la la borse maino ci tio esta slide de la universitato kai la vetero estas de nove tre bela kai do mi bon desira salvi bonan la borse mainon kai restu con ni cun meditu con ni dankon Saluton cara e kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kun vi kai mediti kun vi sur mallonga el tiro el oca congresso 1912 en Cracovo. Mi legos el pagio quartcent sep. o dudek kvin jaroi mi timeme demandis min, ciu post dudec quin iaroi, iu en la mondo, scios ancorau, che existis iam Esperanto. Cai, se Esperanto vivos, ciu oni tiam povos ancorau compreni ion, cio estis scribita en Esperanto in gia unua iaro. Cai, ciu angla esperantisto povos compreni esperantiston hispanan. Nun, pricitio, la historio donis iam plenan cae perfecte tranquilligan respondon. Foi foie revenas la demando pri la ebla dialectigio de Esperanto. Estas unu el la tabuaj timoj flanke de esperantistoj. Do Zamenhof estis tre trankvila, char post dudek kvin jaroj la lanĉo de la lingvo projekto, do dum la unua generacio, la lingvo projekto igis vivanta lingvo. kai la kerno de la lingvo estis tiel firma cae solida che ne estis timo plu lia flanque pri ne compreno inter divers gentai esperanto parolantoi por usi lian esprimon. Tamen calc foie revenas la demando al mi. A parte en, ni diru, quasa o fin venca scenaro, cae mia respondo estas tre simpla. Rigardu la granda in Europa in linguo in qui disvastigis tra la mondo per colonismo nome la anglan la hispanan la portugalan la franzan certe existas mal similajoi inter la australia usona kai brita angla variajoi kai same oni povas diri pri la europa kai latin america hispana au portugala variajoi. Mi ne volas tro simpligi la aferon, sed oni devas concedi che homoi ciui rencontigas el la du flancoi de la Atlantico per unu el tiui grandei lingvoi povas comuniki sufice glate per tiui lingvoi sen usi alian lingvon compreneble se ili ne volas tion fari, ili povas electi alian lingvon, sed temas pri aliro pli ol necesso. Mi pensas che en la malprobabla scenaro en kiu Esperanto igios vaste usata en forai mondopartoi de la planedo, io simila povas ocasi mi devas diri che se ni devas zorgi pri tia problemo, bone, mi estus tre felicia, char tio signifus che ni ne plu besonas defendi cae lucti por acceptigi esperanton, kiu en tiu scenaro estus quasau normala lingvo. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.